Nie jestem sam tej grze, choć muszę liczyć na siebie Życie wytyczyło mi mordy, których mogę być pewien I choć na rapowej scenie od dzisiaj nie jestem To nie dla mnie wyścig szczurów, nie dla hajsu są te większe A wiem jak go zarobić, w rapie recepta jest prosta Lecz czy warto robić z rapu szereg niemoralnych doznań? Od Odpowiedź dla mnie prosta, jak nie czaisz to to zostaw Jeden czai głębszy przekaz, inny nie czai od postaw Tylko pozytywnych postaw w moich tekstach się doszukasz Dla słuchaczy graba, dla przyjaciół Łukasz Teraz słuchajcie uważnie, co chcę wam powiedzieć Nie podłapujcie tego wszystkiego, co moda niesie Selekcjonujcie ludzi, którzy robią tą muzykę Nie bądźcie pod wpływem tych, co niszczą wam psychikę Połowa to ściemniacze, zwykli podrabiańce Będzie mówił ci jak żyć, a sam swetom leci w tańce Nawijają chuj wie o czym jakby mieli swoje zdanie A gdy trzeba w dupę wlezie panu i na głowie stanie Ekipy na pokaz, sztuczne jak silikony Dobrze rozkmisę idola zanim włączysz gramofony Wpływy, hajsy, plecy, fejmy, pokazówki Raperki pod wpływem mocnych ekip i złotówki Nigdy się nie sprzedać bratu, zawsze mówić prawdę A wtedy się okaże czy brat faktycznie był bratem Jaka wartość tej platyny, powiedz jaka tego złota Kupowane wyświetlenia to robienie z ludzi młota Kupowane lajki, dawno sprzedani raperzy Ja coś o tym wiem, a ty chcesz możesz nie wierzyć Jebać te portale, rapowe popier pierdółki Co piszą tylko o tych, z których czerpią złotówki Rzucić na sklepowe punki opętać mózgi gimbazie Ja tu się nie podpisuję, mówię stanowcze na razie Też miałem propozycje, uwierzcie mi konkretne Trzy razy ktoś mi mówił, choć działamy będzie pięknie I wiecie co wam powiem, szanuję swoje logo Trzymaj klasę oporowo, teka odmówiłem słowo I może bym zarobił, pewnie by mnie znali szerzej Czy poważne wytwórnie usłyszały szczere nie e Jestem sam sobie panem, nikt nade mną nie stoi Nigdy pod nikogo wpływem, zawsze do celu powoli Nawijają chuj wie oczy niczym jakby mieli swoje zdanie A gdy trzeba w dupę wlezie panu i na głowie stanie Ekipy na pokaz, sztuczne jak silikony Dobrze rozkmisę idola zanim włączysz gramofony Wpływy, hajsy, plecy, fejmy, pokazówki Raperki pod wpływem mocnych ekip i złotówki Nigdy się nie sprzedać bratu, zawsze mówić prawdę A wtedy się okaże czy brat faktycznie był bratem Trzeba mieć swoje zdanie i umieć je powiedzieć Nawet gdy możesz za to na mordę polecieć Raperki pod wpływem, dla mnie to kurwa śmieszne Idą tam gdzie większe plecy, fame perspektywy perspektywy YouTube tak jak telewizja Mydli wszystkim oczy, widzisz na klipie ekipę A nie wiesz o co chodzi, niby nikt sobie nie szkodzi A szydło z czasem wychodzi, jak sam się nie poświęcisz Nic się samo nie narodzi, no chyba że Avanti, Bo różnie to bywa, sam się przekonałem, że lepiej ludzi rozkminiać Kurestwo omijać i być ciągle świadomym Tak więc dziś unikam miasta i stanów porobionych Bo przerwa nade mną wisi, muszę się pilnować Wiem, że jeden mały błąd i mogę się tam wpakować Nie było się świętym, choć nikogo nie krzywdziłem Decydowałem decydowałem sam o sobie Nigdy pod nikogo wpływem Nawijałem chujwie o czym jakby mieli swoje zdanie A gdy trzeba w dupę wlezie panu i na głowie stanie Ekipy na pokaz, sztuczne jak silikony Dobrze rozkmisę idola zanim włączysz gramofony Wpływy, hajsy, plecy, fejmy, pokazówki Raperki pod wpływem mocnych ekip i złotówki Nigdy się nie sprzedać bratu, zawsze mówić prawdę A wtedy się okaże czy brat faktycznie był bratem W życiu wiele zmian, ta sama rap zajawka nie lata Właśnie no tak Nie widzę tego inaczej Nie widzę tego inaczej Nie widzę tego inaczej Nie widzę tego inaczej